Seguimos aquí en el centro de votación José Ignacio Baldo, ahora con la señora, ¿me dice su nombre? Atnoris García. Este, ¿Qué te parece la movilización en este centro? Muy buena, excelente. ¿Y la participación en cada una de las personas? Muy bien, o sea, tienen una buena disposición para votar.